बसमीम अल्लाम ने कराम आज कोऑपरेटिव अकाउंटिंग सिस्टम का दूसरा हिस्सा इसे हम बयान करेंगे यहाँ पर मैंने ख़ास तौर पर अल्लाह ताला के अहकाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्शादात को मलहूज खाते रखा है सूर्य नहल में इर्शाद है क़यामत के दिन हर शख्स को अपने अमाल का खुद ही जवाब देना पड़ेगा जैसा किया है वैसा पाएगा अल्लाह ने जो हलाल और तजब रोजी दी है इसे शुक्र के साथ खाओ और हराम और मुर्दार चीज़ों से एहतजार करो अंजुमन के इंतज़ामिया मैनेजमेंट मैनेजमेंट को चाहिए कि वो हिसाब तैयार करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें हिसाब इमदाद बहमी के कानून तरीक़ार रूल्स और अंजुमन के कवायद जवाब बायलाज के मुताबिक हों चूँकि अंजुमन कोई तजारती इदारा नहीं है अगर अंजुमन की इंतज़ामिया तजारत के नुक़ नगाह से हिसाबात तैयार करती है और किताबों बुक्स एंड अकाउंट में इसका इंदराज भी तजारती नुक़ नज़र से करती है तो यकीन कहीं ना कहीं इमदाद बाहमी के उसूल हिसाब किताब से इनराब पैदा होगा जो कि वजह तनाज बन सकता है इस सिलसिले में इंतजामिया कमेटी को चाहिए कि हिसाब तैयार करने के बाद किसी मुस्तंद चार्टेड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाए ताकि हिसाब किताब में मौजूद गलतियों को दूर किया जा सके और हिसाब किताब सेहत के अतबार से तमाम लोगों को कबूल हो और अंजुमन को उन लोगों का एतबार हासिल हो सके ये कुतुब अंजुमन के हिसाब किताब रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं वैसे मैंने मुख्तसर से तफसील बताई थी लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सोसाइटी के अंदर कितनी चीज़ें होनी चाहिए दफ्तरी उमूर के लिए मिबरान के लिए महकम इमदाद बामी के लिए मैनेजमेंट के लिए अब आप इस पर गौर करें बही खाता कैश बुक उमूमी खाता general ledger petty cash book शख्सी खाता पर्सनल लेजर वसूली के रसीद अदायगी के वाउचर रुकनीत का रजिस्टर मेंबरशिप रजिस्टर हसस का रजिस्टर हसस के मुंतकली का रजिस्टर रोएदार बुक मिनट्स बुक एक इंतज़ामिया कमेटी और एक सालाना इजलास आम की कार्रवाई का register one register of military committee and general body meeting plot मख्तस करने का रजिस्टर प्लाट अलाटमेंट रजिस्टर जायदाद का रजिस्टर मुलाजिमिन के हाजिरी का रजिस्टर मुलाजिमिन की तनख्वाहों का रजिस्टर मेमरान की जाती फाइल पर्सनल फाइल सरकारी सरमाकारी register investment register stock register stock register खत बाहर भेजने का रजिस्टर ऑन आउटवर्ड रजिस्टर खत वसूल करने का रजिस्टर इनवर्ट रजिस्टर हिसाबात लिखने का तरीके का बुक कीपिंग हिसाबात लिखने के फन को बुक कीपिंग बुक कीपिंग कहते हैं बुक कीपिंग की तारीफ यूं भी की जा सकती है कि किसी कारोबारी इदारे या इमदाद बहमी के अंजुमन की किताबों से किसी वक्त मुंदरज झैल मालूम हासिल आसानी के साथ मालूम हो सके अंजुमन ने किस कदर रुकूम मम्बरान से वसूल की है अंजुमन ने किस कदर रुकूम दूसरों को अदा करनी है अंजुमन ने किस कदर रुकूम मम्बरों से वसूल करनी है अंजुमन को किस कदर कारोबार में नफा हुआ है या किस कदर नुकसान हुआ है अंजुमन के किस कदर असाजात हैं और उनकी जिम्मेदारियां कितनी हैं अंजुमन ने जो सरमाया कारोबार में लगाया इसकी क्या कैफियत इसकी क्या कैफियत है तमाम अंजुमनों में हिसाब किताब के बुनियादी उसूल नहीं बदलते लेकिन हर अंजुमन में हिसाब किताब रखने का तरीक़ार का, कारोबार की नौजत के अतबार से होता है यहाँ सिर्फ रिहायशी अंजुमन में हिसाब किताब के तरीक़ेकार पर बात करूँगा अब जो किताबों के ऊपर हमने आपको तफसील बताई है रजिस्टर वाउचर रसीद बुक सालाना कोशवारों पर अंजुमन के कवायद जवाब कानून इमदाद बहमी 1925 और कानून इमदाद बहा में उन्नीस के अहम दफात के हवाले से तफसील से जायजा लेते हैं क्योंकि यहाँ बात ये वजाहत कर दूँ कि 1925 का एक्ट तो पंजाब में और आपके खैबर पख्तूनखा और बलूचिस्तान में नाफिज है और उसमें कुछ सेक्शन की तब्दीलियाँ की गई हैं लेकिन सिंध में 2020 में अमेंडमेंट बिल के तहत इसमें पहले मैंने आपको वजाहत कर चुका हूँ कि 1925 के एक्ट बहत्तर दफात थे और अब जो 2020 में हैं 104 हैं मतलब ये तीस पैंतीस दफात का इजाफा किया गया है क्योंकि ये एक अमेंडमेंट हो गया बहुत ज़्यादा तो इसलिए इसको जो सिंध कोऑपरेटिव एक्ट 2020 का नाम दिया गया है तो मैंने दोनों चीजें रखी हैं कि वो उधर भी काम आए जो 1925 में सोसाइटीज काम कर रहे हैं और उन 2020 में भी जो सोसाइटीज काम के तहत से अक्सर काम कर रही हैं दोनों के दफात रखे हैं पहले 125 का मैं बता रहा हूँ उसके बाद 2020 का ताकि ये सबके लिए काम आए अब आप जो है मैं आपको जो तफसील बताई है उनके बहुत सारे जो अहम आपके हैं कैच बुक है लेजर है जनरल लेजर है या जो रजिस्टर है इनके मैंने खाके भी बनाए हुए और फिर इसके बाद मैं आपको खाके भी दिखाऊंगा और फिर उनको दिखाऊंगा कि आपको कैसे उन में आपको कैसे कैच बुक लिखनी है कैसे लेजर में एंट्री करनी है ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा अब आइए cash book cooperative societies rule 18 D में कहा गया है कि हर सोसाइटी कैश बुक लाजमी इस्तेमाल करेगी ये तो बिल्कुल है अच्छा पहले सिंगल एंट्री जो बुक कैश बुक इस्तेमाल होती थी लेकिन आजकल डबल एंट्री सिस्टम है तो हमको डबल एंट्री सिस्टम पहले उसमें बहुत सारी परेशानी ये होती थी कि सिंगल एंट्री में कैश भी लिखना पड़ता था बैंक अकाउंट बैंक में जो पैसा जमा कर रहे हैं या निकाल रहे हैं उसके भी एंट्री वन उसी में लिखनी पड़ती जिसकी वजह से एक बहुत बड़े वो थे लेकिन अब डबल एंट्री में कि कैश एंट्री अलग आएगी और बैंक की एंट्री अलग आएगी ये सहूलत इस वक्त है और दुनिया में तकरीबन सभी मुल्कों में इस तरह से किया जा रहा है सोसाइटी के कवायद जवाब तिरपन नंबर एक में कहा गया है सोसाइटी के सेक्रेटरी और खाजन की जिम्मेदारी है कि वह हिसाब के रजिस्टरों को मायना करे आमतौर पर जो है जो बड़ी सोसाइटीज हैं जो पुरानी पहले की सोसाइटीज हैं वो सब में सही इंतजाम है और उसमें सब देखभाल करते हैं एक एक सोसाइटी में तो मैंने यहाँ देखा के साथ एक साहब जो है बैठे हुए सेक्रेटरी के सीट पर ऑफिस तो मैं मैं थोड़ा सा अचंबा हुआ कि साहब ये कौन है तो फिर बाद में मैंने पूछा तो कह रहे एक सोसाइटी का हमारा मेंबर है बहुत ही देर वो आके बैठ जाता है और पूरा सब तो देखता है कि ये क्या कर रहा है आप बताओ हम तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एक आदमी की जुस्ता जो एक मेंबर है तो उसकी होती है कि मैं इनकी तहकीकत करूँ कि क्या करना है तो खाजन की भी जिम्मेदारी है कि वो सारा हिसाब किताब अपने से मकसद बुनियादी सबका यही है कि ईमानदारी के साथ काम करें अल्लाह को हाजिर और नाजिर जाकर करें देखें इमदाद बामी बहुत बड़ी चीज़ है ये उन लोगों पर अल्लाह की रहमत है जो एक दूसरे की मदद करते हैं अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह उनको बहुत पसंद करता है तो ये दारा जो है मैंने अपने हिसाब से मेरे तजुर्बे के हिसाब से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि यह बहुत ही मुकदस जो है आ, काम है और इमदाद बहमी का जो महकुमा है मैं उसको समझता हूँ कि अल्लाह देखिए एक दूसरे को अल्लाह के एक बंदे को मदद करना यह भी अल्लाह की तोफीक से होता है अल्लाह उन्हीं को तोफीक देता है जो उसकी खिदमत करना चाहते हैं लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस है कि आजकल कुछ ऐसा हो गया है महकमे के तालब से कि लोग उस पर महकमे को इल्ज़ाम लगाते हैं कि साहब यहाँ पे तो तकरीबन लोग करप्ट हैं लेकिन एक बात की मैं यहाँ वजाहत भी आपको कर दूँ देखिए कोई महकमा अच्छा या बुरा नहीं होता मौके बहुत ही एहतियात और बहुत मोहतात के साथ बनाए जाते हैं ऐसा नहीं है कि इस तरह तो जो जिस जिस महकमे के किसी शख्स से अगर किसी को नुकसान पहुंचा है किसी वजह से तो वो उस शख्स को बात करे उस महकमे की उस शख्स की बात करे कि साहब इससे हमको जो है नुकसान पहुंचाए है जाकर पूरे आप महकमे को लपेट मिले या गलत है अच्छे लोग भी हैं अगर इस तरह की बातें करेंगे तो अच्छे लोग बददिल हो जाएंगे यानी ये सबके साथ हमें भी समझते हैं तो ये बात का खास ख्याल रखें हर किसी को ख्याल रखना चाहिए ये नहीं कि सिर्फ सोसाइटी का मामला है या महकमे का मामला हर किसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि महकमे को कभी बुरा नहीं बोलो महकमा अच्छा होता है काम करने वाले अच्छे बुरे हो सकते हैं इसके एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हमारा पहले कोऑपरेटिव मार्केट के ऊपर मंजिल में हमारा ऑफिस था ऑडिट सेल तो दोपहर में <clears throat> खाना खाने के लिए हम बाहर जो है एक ईरानी होटल थी उसमें हम लोग जाकर दोपहर में खाना खा लिया करते थे तो हमारे साथ एक सलीम अली जो है इंस्पेक्टर थे जो हम उनके साथ मिलकर जोड़ी काम करते थे तो वो हम कभी इतफाक कभी जाके दोनों मिलके खाना खाते थे एक वक्त हम उस होटल में बैठे मैं जिस तरफ बैठा था दीवार की तरफ मेरी कुर्सी थी दूसरी इस तरफ तो सामने हमारे बराबर वाले टेबल पे दो साहब खाना खा रहे थे उसमें ये वो को तमाम मतलब ये कि हम समझे ये बस बड़े आदमी हैं पर खा रहे हैं पी रहे चले ठीक है खाने तो उनकी मर्जी लेकिन हमारा जो ये साथी था सलीम अली उसको एफ आई आर के जो बिल्कुल सामने ही दफ्तर था ब्लॉक में तो उसको वहाँ शायद किसी बात की कोई परेशानी हो गई तकलीफ हो गई तो वो कह रहे यार ये बदमाश होते हैं फला होते हैं महकुमन तो इसे कह तो दिया लेकिन थोड़ी देर के बाद उसमें से एक आदमी उठ के हमारे पास आ गया हमसे कहा आपने क्या फरमाया उस उसके बाद में थोड़ी देर में बोला कि बोल तूने क्या कहा तो वो जरा समझदार था फौरी भाप गया कि मतला गड़बड़ है उसके तेजी के साथ वो भाग के चला गया तो अब वो पकड़ नहीं पाया उसको तो मेरे मुझसे कहा कि जनाब आपने तो इसको रोका था महकमे को बुरा करने के लिए मना किया था कि पब्लिक में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए लेकिन उसने ये बात की हमारा कहना भी यही है कि आप महकमे को बुरा मत बोले महकमे में अगर किसी से तकलीफ पहुंची है तो उसका बुरी अब वो पीछे पड़ गए इसका नाम बताओ या कहाँ काम कर बताओ ये आपके साथ बैठा था आप अपने इसको जानते होंगे बस मैंने बड़े तरकीबों से उनको फिर यही बताया कि साहब ये मेरे साथ बैठे हैं ये मैंने ये बताया कि वहाँ काम नहीं करते वो तो बोले हम उठा के ले जाएंगे तो इसलिए एहतियात करें जनाब इस सिलसिले में बहुत हो होके आपको इस सिलसिले में वो काम करना चाहिए अब चूंकि यहाँ पे तो वो रह गई अब अभी इंशाल्लाह चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि वक्त का इसके अंदर हमें टाइम दिया हुआ है कि इसके अंदर आप बात करें और फिर इंशाल्लाह इसके बाद वाले तीसरी किस्में फिर मैं आप ये सिलसिला है और ये आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है इसलिए कि हमें ईमानदारी से काम करना है अल्लाह को राज़ी करना है ये है मकसद तो इसके लिए आपको यह सब चीज़ समझाने का मकसद है कि आप सही काम करें और मेरे हक में दुआ करें इंशाल्लाह इसके बाद फिर बात होगी रहमतुल्लाहि व बरकातहू